トプスの卵を守れ 気が進まないねまたおっかなみに遭うんだろうな よりボンフリー号へ目的地はここマクドネル山脈のこの位置銀行を探していた老人が恐竜を目撃したという報告がありました目撃したのはトリケラトプスだと思われます位置はマクドネル山脈南部グリーンヘッド山の西側の麓だと言っています了解トリケラトプスは角竜の仲間で体長約10メートル体重約10トン 頭に3本の角があり三角竜とも言われています草食性ですが敵に会うと頭の角で戦いますいろんなやつがいるもんだなサイの化け物じゃないかああ嫌でござるす <laughs> ご機嫌だな 恐竜のことを話して小遣いをもらったんだろどうだもっと金を欲しくないかあ恐竜を見たところへ案内してくれればもっとやるなねねそうなんもう二度と行きたくねえだああいいとも恐竜を見つけたらだえ問い合わせの人物が判明しました この人物はキングバトラー莫大な財産を持つ動物収集家動物の剥製を手に入れるためには手段を選びません現在は恐竜の首の剥製を手に入れようとしています厳重な警戒を要す収集家って物を集めて喜んでるやつさ恐竜の首を集めるなんて変なやつだ奴らの手にかかる前に保護するんだ なお付近の地震観測班の報告によればグリーンヘッド付近は地殻変動の動きを始めています注意してくださいみんなあそこに見えるのがグリーンヘッドだ 西側の麓っていうだけじゃ雲つかむような話だななあゴンさんこんなに苦労してまで生け捕りにしなきゃならないのかねうん死んじゃうんだよほっとくとそりゃわかるけどさ仕事なんだよ俺たちの 前進だよいしょ危なかったええー、もうちょいでペシャンコだったぜ俺もう嫌だよやっぱり来るんじゃなかったよこちらボンフリ 山頂から煙が吹き出しています何煙水蒸気ですその辺りはジャワスマトラの火山帯からは遠く離れているんだぞ間違いありません火山活動の前触れです信じられんがありえることではない十分注意しましょう誤差発進今度は火山爆発かい あれがグリーンヘッドでさゴーンフリーの先回りだじゃあ道案内がいるんだ泣きそうですよ胸が躍る角が3本あるトリケラトプスだその首を剥製にしてわしの博物館に飾るのだ礼金を頼みますよ分かってる急げイエスサー じいさん夢でも見たんじゃねえかよしもう少し上を捜索してみようあれがこの岩だそこを少し登っておい 死んだ僕どうしますええー、敵ぐらいなん恐竜の首を手に入れるんだあこの辺りだ岩の割れ目があるはずだあああれですあの穴から出てきたんだ 金をあうるさい約束は違うだ金をくれほら帰るなうるさい放り出せ兄さんは用済みだうえ なところで何してたんだい怪我してるみたいだよおいしっかりしろこの上におっかねえ恐竜が悪党どもが殺そうとしてる後だ 된 を助けてもらったくせにやめろいバトラー我々が君たちの命を救ったのを忘れたのかへえ人間が人間を助けるのは当然の義務だ撃つなバトラー邪魔するなわしは恐竜の首が欲しいんだあの野郎ひどいわ前にも警告したはずだこの動物を殺してはいけないわしも言ったぞそんな奴らの命令など聞かんとな 我々の任務はどんなことがあっても保護動物を守ることだ任務を遂行するおいらたちだドカンとこっちにも考えがあるぞもう一度言うどけくどいぞよしこうなったら見ろいいか これは爆弾だ危ねえ 俺はその間に卵を外へ持ち出す tumunan ni Stick Rio. 怪我をするかもしれないが仕方がない崖下へ落とそう に任せろよ。構うなら平気だ。 しろ今行くぞ かなかったのわからねえんだがね なおっかねえやつをなんで助けるだねいや恐竜だって生き物だからさ卵を返すなんてマサには無理だよ僕できるよ専門の学者に任せるのよそして帰ったら親のそばに置いてあげなきゃうんだって なに必死になって守っていたじゃないそうかこれ取っちゃったら親が怒っちゃうなはいジョージとお前に借りができたな何言ってんだいしかしいい気持ちだね一仕事終わった後ってなああ恐竜ちゃんもまんざらじゃねえぜハハハ 現地に急行したボーンフリー号の目的は異常隆起地帯の調査と恐竜の捜索であったが前方に広がる地割れに行く手を阻まれてしまった一方トラコドンの首を手に入れようと必死で付け狙うキングバトラー一味ボーンフリー隊の活躍はいかに次週トラコドンの涙をお楽しみに